校长，退休快乐！来毕雨，才能退休。嗯，我们拿成绩那天，你记得要回来看我们。啊，记得想念我们。我们是学会拿 A 了。OK，OK，就这样。呃，校长，十年了，谢谢你下来的教导。然后呢，如果做错什么东西的话，是请你原谅。在这里，中秋快乐。下，生日快乐，还有中秋快乐。我们想您了。还有，数学我一定会拿。 校长，我是郭子言，呃，我是你教四年的学生啦。我我们的数学一定可以啦，一定拿 A 了。我们奶要带我们去吃东西哦。还有，祝你龙学快乐啦！拜拜。校长你好，祝你身体健康啊！你要加油啊，去玩多一点，去休息多一点啦，校长。你要退休哦，别想睡觉啊！拜拜。 赌一次，看十元是不是可以拿 A 九 A 加，不然就吃。次。对，是啊，脚底，最重要的就是龙血会了。 校长，恐不好意思，你的功课哦，其实哦，不 two 有开过，不过呢，我做过一个 chapter 吧，功课可以一笔勾销。我们勤劳了，数学一定可以拿 S B A，可以拿 A plus。我呢也跟后一样哦，不 one 只做过你的 chapter one 跟 chapter two，其他的没有做过。可是我会在 S B A 拿 A plus 给你看的。李校长，李校长，我跟你讲一个东西啦，我不 one 不 two 都没有开过。 <laughs> 拿人家书来放上去，自己拿回来你不知道了，你这样做了。啊，校长，你功课不用想啊，我们全班都全部都都是拿抄后面课本答案的啦。这个时候，像你身体健康，温心快乐啊！哎，校长，我有件需要跟你讲。虽然我们赌博是不好的一件事情，可是我要跟你打赌一件事情，就是如果我数学 S M A plus，哎，得，了，对了，说啊，这答案都是一样的吗？是没有，你们有答案不同你就烧了吗？ 答案都是后面的答案嘛，一样的嘛。这里有奶草哦，不是草。 <laughs> 哎呀，同志，我答应你啊，直一定来呀。然后祝你退休快乐，体健康。一、二、三，校长退休快乐。一天瘦一斤，两天就两斤，三天就三斤，四天瘦四斤，五天瘦五斤，校长荣幸快乐。休息吗？ 我也是啊，我在学考 A 啦，A A 加，不会考 A 啦，考一定考 A 加给你，给你看的。校长，我代表全体的学长向你说声生日快乐，恭喜快乐，恭喜快乐。